Ongi etorri laborategi kliniko eta biomedikoko goimailako ziklora. Erronketan oinarritutako irakaskuntza kolaboratiboko metodologia aktiboa erabiltzen dugu ikaslearen autonomia, ardura eta taldelanean aritzeko gaitasuna lantzeko helburuarekin. Laborategiko praktika asko egingo dituzu gurekin, EASO Politeknikoan, esperimentuak egiteko baliabide teknikoa beratxak eta punta-puntako teknologiarekin ondo hornitutako laborategiak ditugu. Lantokiko prestakuntza egiteko garaian, enpresa aukera zabala izango duzu. Laborategi klinikoko zerbitzuetan eta bioteknologia arloan besteak beste. Bioarloko enpresekin harreman zuzena dugu eta ikasketak dual moduan egiteko aukera ere eskaintzen dugu. Erasmus programan hainbat beka ditugu urtero lan praktikak Europako herrialde desberdinetan egin alizateko. Ikasketak bukatutakoan, honako lanetan aritzeko gai izango zara. Diagnostiko klinikoko laborategiko goimailako teknikaria, laborategiko teknikari espezialista, ikerketa eta esperimentazioko laborategiko laguntzaile teknikoa, toxikologiako laborategiko laguntzaile teknikoa, ospitaleko eta farmaziako produktuen merkataritza ordezkaria. Ikasten jarraitu nahi baduzu, unibertsitateko hainbat gradu dituzu aukeran. EASO Politeknikoan, baduzu zure ikasketei jarraipena emateko aukera, zelula kultiboen espezializazio kursoa eginez. Ikasketa hauek egin ondoren, langile premia handia duen lan esparruan aritzeko aukera izango duzu laborategiko lana naiz ikerkuntza gustoko badituzu, talde lanean ondo moldatzen bazara, metodikoa eta txukuna bazara, ziklo hau osoa proposa izan daiteke zuretzat.